And action. Всем привет. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. А что ты тут делаете? Так, отдыхаю. Ближе подойди. Ну, отдыхаю. Да? Лодочка, я вижу у вас. А, а вас это волнует? Ну да, волнует. А вы что, мусорина? Нет, я не мусорена. А, ну, а чего, что хотите? Я вот женщину жду, вот здесь найдет. Да? А, да. Чего у вас Руки покажи. Сэр, на что хотите от нас? Я вот давай жена. Жена? Что хотите даст? Суть. Тут дети играют. Маленькие. Да. Суть, почему вы тут пьете без разрешения? Что? Я что ты ржешь? Я что, я что, я что вы думаете? может, исследовать? Я что вы Почему ты мне тыкаешь? Ты что, меня знаешь? А вы следователь? Да, я следователь. А, фамилия? А это секретная информация. Я солдую. Я солдую. Ну, обещайте не пить больше, переосмыслить ход мыслей. Почему вы так... Расскажите нам свою историю, почему вы стали алкашом, так получилась у вас судьба такая. Почему? А ты козел, я не алкаш. Иди ну... нахуй сюда, я не алкаш, иди нахуй сюда. Ты меня обозвал. Вали нахуй сюда. ты на коругу поднимаешь. Ты стой, ты на коругу поднял, Коля. А? Ты оборона. Оба, оба. Да. Да, тише. Коля, нормально, Коля. Ну, а, это... Эй, ты чего это? Это суп. Это суп. До новых встреч. Снимай, заканчивай съемку. Пойдем домой.